untuk kelas 23 26 31 34 40 46 Halo selamat malam semuanya Lagi jalan Menuju rumah 54 Kok belum pada tidur kesan dong goblok goblokan gue kang dikui cik nambah nguli nguli nguli nguli nguli mewah desi tata malah belum tidur ki ki pekerja keras tidurnya pagi bangunnya sore <laughs> malamnya ngalong mesti mau makan durian. wah betul durian mangan durian jodoh ya bati ya mas halo halo halo halo semuanya ora wedi kuwi montore nang ndi montore gadekno Parmanggonan Dewi Arum yo. iyo Ayah, mobil aku saya. Sing. Oh, ah, oh. Eh. <coughs> enak ta durene tuku ta Arab duren pak bro tangi bro Blonjo cawet. Blonjo cawet. ini lagi live mana? Cawet, Bro. Dobral. Cawet anyar ki nek ki udah second. Ya, kan oh, pasti ya apa kan? Oke, oke. Sawete yung. Weh, gering. Sama dalam diciri kan? Oh, oh, semuanya cukup lah. Wingi wis semene barang tuku. Ya, Nek nah, emang asnak tuku siji tok, tapi wong murah-murah ya. Tuku akeh. Ini ada tuku siji mah. nah, barang di sibu makan cilik kok tang. Omong oh, ketok banget ya, cilik ora ngopi. Kae mangan. Ora nang buri jam. Na na na na na na na na na baru ini Mobil habis mogok, ditambah kartis parkir mobil tak lagi berisi tulisan alias kosong. Usai administrasi selesai, habis memanggil mobil untuk perbaiki baterai. Rasa Bandung Masyuradi Tika satu serong puluh cukup ora kayak kutangi serong puluh apa yang nonton oh, Halo. Bengi-bengi iki sapa sih nonton ya, apa barang kali kelas gini ki. Ya barang alih kelas jagas Apa? Yang sing ana Bu? Sing gede. cilik pak gede. oh yang yang komen jorok-jorok aku blokir lo Tika satu swidak enam kue kurang gede orang kue tiga empat ke yang dong tangi tangi

pada lokasi yang aman. Sampai perjalanan harus berlanjut ke ruas tol Bintara sekira pukul 9 malam. Enggak ini ngapain sih? Udah lu diam aja, gue tahu, udah. Lu gimana aja deh. Gue yang tahu buangin mana. Des, ya des. Nah, uripe nyongkek terlalu bahagia mulane lemu. Padahal wis dietnya. Deng nah, saking bahagiane sih ya. Korone sing bencong nang ndi ya nang omahe lah. Lalu barang bukti juga dibuang selama perjalanan pulang. di kilometer Kita dicuekin kawan. Kondisi jenazah parah luka lebam sekujur tubuh, wajah yang membiru, serta bekas luka jeratan di leher hari Sarah. Di rumah duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Wis kene, Pak. Lah aku pangan denget. Ya kan kalau wae. Nang runtuk kan weh. Satu-satunya petunjuk, besar dan diketahui terakhir kali serta prosedur besar pacar. Pulang kerja, iya. Iya,

Kimplah, kimplah. Itu dari top tadi ya. So di mana? Temanggung. tendang Jorok Pendang. Jawa Tengah. Kerasa kue kewok. Iya. Hah? 乌龟那个，再弄点鸡。 segar edukasi kulit dan segar seharian. Segar bau badan, serta terlindungi dari noda kuning dan noda putih pada pakaian. Ah, horong aja. Kalau nggak suka nggak usah nonton, goblok.